每个动画开头都应该有这种热血沸腾。 歌不能太过，还要慢慢的把情绪叠起来。随便做个超怪笑的过门切分，让菜鸟鼓手都算不出来。编排只是想要炫耀我有超棒的节奏感，这样一定可以变成所有热门音乐社的教材。快进入不克前，先不个和想要放大招切 C D 要等，比方说大大大大大，这的超用的啦。每个动画开头都。 每个动画开头都应该有这种热情沸腾的音乐，这样才有准备开始的感觉。